Som el mirador de l'Ajuntament de, de Barcelona. Eh, aquest mirador és un espai preciós, un espai que quan vam arribar al govern eh, estava tancat i una de les primeres mesures que vam adoptar doncs, va ser obrir aquest mirador pels treballadors i treballadores de la casa i per tant ara es pot veure no, als, als migdies, sobretot quan fa bon temps, doncs, els treballadors i treballadores que, que pugen aquí a dinar o a fer, a fer un, un cafetó. També és un homenatge al nom que porta aquest, aquest mirador, que es diu Maria Aurelia Capmany, que va ser una, una escriptora i feminista catalana, també regidora d'aquest Ajuntament, i que, d'altres coses, eh, va escriure una, una petita peça teatral que a mi m'agrada molt, que es diu Preguntes i respostes sobre la vida i obra de Francesc Lairet, advocat dels obrers de Catalunya. No? Francesc Lairet era un, un advocat obrerista que van assassinar a començaments del segle XX i la Maria Aurelia Campmany li va dedicar una, una peça específica. No? Per tant, tot té un contingut simbòlic molt important. També Eh, té a veure amb el tema sobre el, que, el qual volia parlar avui, que és el tema de la desigualtat. No? En Barcelona, si la comparem amb altres ciutats europees com Marsella, com el mateix París, és una ciutat que té un, un nivell de cohesió social força elevat, no? un nivell de cohesió social que es va assolir eh, precisament de, durant, durant tota, o gràcies a la, a la lluita veïnal contra el franquisme i després durant la transició amb els primers ajuntaments democràtics i que avui malauradament s'està perdent. Avui correm el risc de, de sortir d'aquesta crisi amb una ciutat més desigual socialment i també ambientalment, no? que és una, és una cosa important. Uh, fa poc vam publicar un informe sobre, sobre l'estat de la ciutat on eh, quedava molt clar que el, el que s'està produint en els últims anys, sobretot arran de la crisi, un creixement exponencial de les desigualtats. No? L'altre dia, per exemple, vaig assistir a un programa, a un programa de ràdio i allà el, el periodista no, preguntava, entre altres coses, què és el que es pot fer amb, amb 10 euros en una peixeteria a Barcelona. No? I la resposta era depèn, depèn. Si això ho preguntem a un barri popular com el barri de Sant Andreu, doncs el que la gent respon és que amb 10 euros el que fa és comprar el peix per tota la setmana. Si en canvi vas a un barri benestant com és el barri de Sarrià, doncs la gent el que fa amb 10 euros és comprar unes gambes per fer un aperitiu. No? Eh, bueno, doncs això és un, un reflexe de com estan creixent aquestes desigualtats, eh, si les mesurem per renda, no? el barri més ric de Barcelona, que és el barri de Pedralbes, té set vegades més renda que el barri més pobre, que és el barri de, de, Trinitat, de Trinitat Nova. No? I no només estan creixent les desigualtats socials, també tenim uns nivells molt preocupants de contaminació, per exemple, a la ciutat. No? De contaminació eh, que té un impacte claríssim en la salut, en, en, en la qualitat de vida de, la, de les persones eh, de la ciutat. Ara, si us fixeu, estem parlant aquí al mes de febrer, amb un sol radiant darrere meu, però això en realitat eh, és relativament preocupant. No? Estem en una ciutat on no plou des de fa tres mesos i això no és casualitat. També el canvi climàtic està tenint un impacte molt fort en la ciutat i ni aquestes desigualtats socials ni aquestes desigualtats ambientals s'han produït per casualitat. Darrere d'aquests fenòmens hi ha la intervenció humana, hi ha polítiques concretes, hi ha polítiques neoliberals que s'han aplicat en els últims temps, que es basen en, en, un, en un creixement moltes vegades indiscriminat, en una organització irracional de la producció, de la les formes de, de consumir, de les formes de transportar-nos, doncs, que generen aquestes desigualtats. I per tant nosaltres creiem que s'ha d'anar a, a, les arrels del problema, no? que hem de saber que darrere d'aquesta situació de creixement de les desigualtats socials i ambientals hi ha un model eh, socioeconòmic molt concret, hi ha una forma de capitalisme totalment desfermat que ha fracassat i que està fracassant i que, per tant, hem de tirar endavant polítiques que siguin capaces de, de, de, de revertir i de frenar aquest, aquest fenomen. Això, com us podeu imaginar, no és tan fàcil fer-ho des d'un ajuntament, però tenim l'obligació de fer tot allò que estigui al nostre abast per enfrontar aquest fenomen. Una de les coses que hem fet és pensar un pla estratègic no pels propers quatre anys, sinó per la propera dècada doncs, per revertir aquesta situació. I per fer-ho hem decidit que davant d'aquest capitalisme desfermat que amenaça la vida de les persones, que amenaça la, la, la reproducció social, que precaritza, que genera exclusió, que genera més contaminació també, el que hem de fer és col·locar en el centre del debat ciutadà la idea d'un model de ciutat que permeti a la gent viure bé, el bon viure, no? El, el, el viure bé és un concepte aristotèlic, però és un concepte del que parlen també els indígenes a Amèrica Llatina, és un concepte que hem heredat de la tradició cooperativista, ecologista fins i tot, i que ens diu que l'objectiu d'aquesta vida hauria de ser garantir-li a tothom una vida digna, una vida còmoda, però una vida frugal, que sigui compatible no, amb la satisfacció de les necessitats de la resta i amb el respecte de l'entorn. Això és un, un, un ideal que inspira el, el nostre govern eh, i que intentarem tirar endavant amb tots els veïns i veïnes de la ciutat en aquests propers quatre anys. No serà senzill, no? perquè totes aquestes desigualtats que s'han generat en aquests anys han produït una gran concentració de poder i la concentració de poder moltes vegades és incompatible amb, amb la democràcia. I per tant, per aconseguir el bon viure, el que hem de fer és democratitzar la política i democratitzar l'economia. I per tant, redistribuir el poder. Això no serà fàcil i de moment ja ens estem trobant en molts lobbies no? que no estan gaire contents amb aquesta idea, però sabem que ens estem jugant al, al futur i per tant és una cosa sobre la que després continuarem reflexionant.